otras. Gata, yo soy Nel. Интеллектен, ха. go. Ха. И... Браво, Света! Не, не знаю, я что кот. Не что кот.